Good morning, Mr. Lynch. It's July 12, um, 2021. And it's a Monday. And in Naples, 33 Celsius degrees and so, 91 Fahrenheit. And this means, like, in these days, in this period, It's always very very very very hot today. And um today uh, I was thinking about the fact that yesterday my Italy uh, won the European football championship and um, at uh, great match and Beat Italy versus uh, England. Anyway, uh, as you see from the mythical window, the color of the curtains, we have uh, those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. And so from uh, the mythical window, the color of the curtains, Throw My Mythical Keyboard Have a great day him and everyone too